weg naar Ameland. Marieke. Hoi. <laughs> Daar gaan we. In en... Uh, Ja, Holweg. We hebben de auto inmiddels geparkeerd. We zijn hier, naar, we zijn hier naartoe gependeld. En nu is het wachten op de boot, want we zijn ruim op tijd. Hallo, hallo, hier blijven. Het is prachtig weer. Nou, moet je eens kijken. Blauwe hemel. Joehoe! Ja. die twee boten gaan, helemaal daarachter. Daartussen zie je nog een boot komen. Ik denk dat dat onze boot is. Als ik heel ver kijk, dan zie ik daar Ameland liggen. Jee! is een stukje varen. Ah, boten volgt precies de pionnen. Het heeft volgens mij te maken met de diepte van het water en met de zeebanken die onder water liggen. Zodat de boot nooit vast komt te liggen. Altijd een vaste route hier. we zijn eindelijk aangekomen in het hotel. Lange reis gehad. Drie uur in de auto, drie kwartier met de boot, nog met de bus. Hoe lang hebben wij met de bus gereden? Een kwartiertje. Ja, dat is maar een kwartier. Dat is nu toch kwart van vier. Nou, ja. Dus een eh, lekkere lichte ruimte. Een kleine tour. weet niet of je me kan zien. Eh, we zullen zo in het licht staan. <laughs> Misschien zie je me zo. We zijn hier nu bij de vuurtoren. Ik maak even een wandelingetje naar het strand. Nog een heerlijke avond. Merkte niks van de wind. Het is hartstikke stil. Ik hoor de zee nog niet eens. We zijn nu bij de vuurtoren. We gaan even kijken bij het strand en kijken of we nog misschien mooie foto's kunnen maken. Zo, we zijn eindelijk aan het strand aangekomen. Hier is tenminste nog een beetje licht, dus zijn misschien mijn laatste filmopnames hier. Want ik denk aan het strand zul je me toch niet kunnen zien. Ik weet niet of je het op de camera hoort, maar in ieder geval, ik hoor in ieder geval heel lichtjes de zee. We gaan nu kijken. Joehoe! <laughs> nou, het knarst schelpjes onder mijn voeten. We zijn nu aan de zee. En luister mee. We zijn weer terug. <laughs> was lekker aan het strand. was rustig. Het was niet echt koud, maar, maar het was helaas te behoorlijk om überhaupt uh, echt foto's te maken. Nou, we zien jullie morgen. ja, eigenlijk voor jullie zo meteen. Daar zijn we dan weer. Dus even kijken. Zo, mag wel even een beetje zo. Eh. Zo. We gaan daar even lekker een ontbijtje doen. We waren van plan om te gaan fietsen of wandelen of wat dan ook. Maar, het helaas is het weer een beetje omgeslagen. Ja, omgeslagen. Het is niet echt omgeslagen, maar kijk maar eens. De regendruppels hangen eraan. en blijft echt ook wel een beetje regenen. Nou, we hebben een activiteit gevonden. We gaan een stukje wandelen. Dit is weer redelijk opgeklaard, dus hey, daar zijn we weer. We hebben toch nog droog weer gehad. We hebben fijn kunnen wandelen. We hebben een fijne wandeling tussen de duinen en langs het strand gemaakt. Het was eigenlijk heerlijk weer. Het is helemaal niet koud. Het eh, heeft niet meer geregend. Ik probeerde net eh, nog eh, mooie shots rondom mijn vuurtoren te maken, maar <laughs> ik kreeg het helaas toch nog niet voor elkaar. Ik moet toch nog <laughs> even wat oefenen. En ja, mijn accu's waren ook leeg van de drone. Het zat er helaas op. natuurlijk de akkertjes opladen. Zometeen zo meteen gaan we even lekker eten. Dan zien we morgen wel wat we morgen gaan doen. Of we nou een robbentocht gaan doen of dat er wat anders wordt. Maar dat zien we zo meteen in de flits. Daar zijn we dan weer. Goedemorgen. Of ja, eigenlijk een <laughs> flits zijn we er weer. Ehm, morgen hebben ze gebeld voor de robbentocht. Die ging dus door. Eh, er waren genoeg aanmeldingen. Je ziet het. Ehm, <laughs> we zitten nu inmiddels al op de boot. Ik ben benieuwd, maar het is echt super mistig. Ik had niet verwacht dat eh, eigenlijk de boot misschien nog zou gaan. Zeiden wel dat we, we zullen waarschijnlijk wel robben kunnen zien, maar verder veel vaste land of vergezichten, dat uh, zal wel uitblijven. <laughs> ik zal eens even een momentje laten zien. Het ziet eigenlijk bijna niks. Misschien dat het nog een beetje ging opentrekken, maar we zullen wel zien. Het is een, tochtje van twee uur. Dus uh, we hebben wel even de tijd. Yee! wel enigszins wat moeite om, eh, om weg te komen. kijk eens wat hij dit ervoor nodig heeft. Eh, een beetje vast op een eh, zandbank. Dus de boot heeft wat moeite om weg te komen, maar we zullen wel zien. <laughs> het zal hem pas wel lukken. We zijn eigenlijk nog steeds eh, net zo ver weg van de zeehonden als uh, een half uurtje geleden of zo. Maar eh, het zal hem wel lukken. Nou, zo, zo, nou, zoals je dus ziet, het eiland eh, is inmiddels al helemaal weg. Het is eh, echt vloedend worden. En we zitten nog steeds vast. <laughs> ik hoop dat de kapitein eh, niet het zweet dik op zijn hoofd heeft. Dat hij wel weet wat er gaat gebeuren. Maar hij riep er straks om dat we door het, dat het vloed werd, werden we eigenlijk steeds de zandbank opgeduwd. En daardoor was het moeilijk om los te komen. Maar misschien dat we zo meteen wel loskomen als het eh, hoog genoeg is. Of eh, ja, we zullen wel zien. inmiddels zijn we weer terug in, eh, op het vasteland in, in Holwert. Nou, de auto geparkeerd hadden we. We hebben lekker boottochtje gehad. We hebben inmiddels eh, de, veer veertocht over, ook al gehad. We waren best nog graag wat langer gebleven. Ik mis de kinderen ook. Die zie ik ook wel nu natuurlijk weer graag. Het was natuurlijk wel heerlijk om even lekker met z'n tweeën weg te zijn. Maar de kinderen, ja, het is toch je leven hè? Haha, <laughs> dat was hem.